Tu do Państwa znowu mówi Barbara z Krakowa. Pozwolę sobie przeczytać mój pierwszy wiersz w życiu z 92 roku, ale przepisałam go w tym roku właśnie 6 czerwca. Wiersz jest też związany z tym opowiadaniem pierwszym o tym wybaczaniu. Kolorowy parasol. Oblałeś mnie, Panie, deszczem obietnic i błogosławieństw ja jednak okryłam się swoim kolorowym parasolem. Myślałam, będzie mi bezpieczniej i weselej. Puściłam się w taniec rozrywek i wirowałam w zapamiętaniu. Zapomnienie. Nie przewidziałam, że nie mogę żyć bez Ciebie. Mocno więc złożę mój parasol, a Ciebie błagam, Panie, wybacz mi znowu, zapomnij wszystko, proszę. Amen.